તો આજે આખા ગુજરાતભરમાં સૌથી ઊંચો ભાવ બોટાદના માર્કેટયાર્ડમાં બોલાયો હતો ત્યાં બાવીસો ને સાઠ રૂપિયાની સપાટી બોલાતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો તો અત્યારે લગભગ માર્કેટયાર્ડમાં સારો અને સુપર કપાસ હોય તો તેના ઓગણીસો એંશીથી એકવીસો ને સિત્તેર રૂપિયાની સપાટીને આસપાસ બોલાતા હોય છે ને જો હલકા કે મીડિયમ કપાસ હોય તો તેના ભાવ તેરસોથી માંડીને ઓગણીસો ને પચાસ રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના વિવિધ માર્કેટયાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે બોટાદ પંદરસોથી બાવીસો ને સાઠ મહુવા ચૌદસોથી બે હજાર ચુમ્માલી કાલાવાડ ઓગણીસોથી એકવીસો જામજોધપુર ચૌદસો પચાસથી બે હજાર ચાલીસ રૂપિયા તળાજા બારસો પચીસથી બે હજાર વીસ બગસરા ચૌદસો પચાસથી બે હજાર પંચાણું ઉપલેટા સોળસોથી બે હજાર માણાવદર સોળસો પચાસથી એકવીસો ને દસ રૂપિયા વાંકાનેર એક હજારથી બે હજાર પચાસ મોરબી સોળસો ચાલીસથી બે હજાર સોત્રીસ રાજુલા તેરસોથી એકવીસો હળવદ ચૌદસો એકથી બે હજાર રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો પાસઠથી બાવીસો અમરેલી તેરસો ત્રીસથી બાવીસો ને આઠ સાવરકુંડલા પંદરસોથી એકવીસો જસદન સોળસોથી એકવીસો ને સાઠ રૂપિયા ભાવનગર એક હજારથી એકવીસો ને અઠ્યાવીસ જામનગર સોળસો પચાસથી બે હજાર પચાસ બાબરા પંદરસો પિસ્તાલીસથી એકવીસો પિસ્તાલીસ જેતપુર ચૌદસો એકત્રીસથી એકવીસો એકસઠ ધોરાજી પંદરસો છેતાલીસથી એકવીસો ને અગિયાર વિસ્યા સત્તરસોથી બે હજાર પચાસ ભેંસાળ પંદરસોથી બે હજાર ચોરાણું લાલપુર પંદરસો પચાસથી બાવીસો ને એક માણસા અગિયારસોથી એકવીસો ને બાવન કડી તેરસો એકથી એકવીસો ને તેત્રીસ પાટણ અગિયારસોથી ઓગણીસો ને એંસી સિદ્ધપુર બારસો પચાસથી ઓગણીસો ને એકાવન રૂપિયા પાલીતાણા તેરસો પચાસથી બે હજાર પચીસ હારીસ તેરસોથી ઓગણીસો ને એક ધનસુરા સોળસોથી અઢારસો ને પચાસ વિસનગર તેરસોથી એકવીસો ને બેતાલીસ રૂપિયા ગઢડા પંદરસો પાંત્રીસથી એકવીસો કરજણ સત્તરસોથી ઓગણીસો ને સાઠ ધંધુકા પંદરસો પચીસથી બે હજાર સત્રીસ વિરમગામ બારસો સિત્તેરથી સત્તરસો બાસઠ વિજાપુર ચૌદસો પચાસથી એકવીસો એકોતેર કુકરવાડા પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને અગિયાર ગોજારિયા અગિયારસોથી ઓગણીસો અગિયાર હિંમતનગર ચૌદસો એક્યાસીથી બે હજાર સાઠ રૂપિયા ખેડબ્રહ્મા સોળસો એકથી સત્તરસો આઠ ઉનાવા ચૌદસોથી બે હજાર બાવન સતલાસણા પંદરસોથી ઓગણીસો ને પચીસ આંબલિયાસણ એક હજારથી ઓગણીસો બાવીસ વિસાવદર પંદરસો ત્રેપનથી બે હજાર અગિયાર રૂપિયા